Gun. Le but du jeu est simple. 5 joueurs, de taupes. Leur objectif Trahir et décimer leur équipe. savez quoi si c'est la fleur qui me fera devenir ton taupe voyez genre je la mets là, là, là. Et je la regarde, doucement, droit dans les yeux, comme ça. Et j'apprends, dans deux secondes, que je suis En parlant de Top Gun, demain j'organise le plus gros Top Gun jamais organisé. Prévalence, mesdames et messieurs, un Top Gun à 200 joueurs. Il y aura quelque chose à gagner dans le chat pour ceux qui seront présents sur Twitch, twitch.tv slash bichard. Le tirage au sort a été fait mercredi et il a réuni plus de 200 joueurs dont 110 subs. Félicitations à vous et merci encore pour votre soutien. Rendez-vous demain pour la surprise que vous pourrez gagner sur ma chaîne Twitch. Ça suffit. <laughs> ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Il disait n'importe quoi, ça m'a saoulé. C'est pas ça. dans le tas là. Anoxia. <laughs> De quoi Ah non. J'ai dit ça Nether, il a dit non, pas besoin. Hein. Moi je suis Ouais, mais l'XP, tout le monde s'en fout l'XP. Non, non, euh, non, non, franchement, moi l'XP, je m'en fous pas, gros. Le Oh putain, par contre, commencez pas à faire des trucs comme ça, frère. Direct. Ok. La top, c'est Bichard euh, direct. Ben, ouais, je suis le ouais, je suis le Moi, je le sens bien aussi. Commencez pas, frère. Mec, j'ai l'impression que t'es trompé. Quoi j'ai mis un coup d'épée, je le tue. Je T'as vraiment pris un demi sur le coup d'épée, hein. Ouais, j'ai pris un demi sur le coup d'épée, oh, parce que j'ai... t'es... putain, vous êtes cons mais Attends, y'a vraiment... De toute façon, il y a euh. vraiment un de nous, là, qui est top, hein. Vraiment, hein. Bah non. Je te, dis deux, je te dis deux phrases, parmi ces deux phrases, il y en a une qui est vraie. Vas-y. Je suis top, j'ai 4 gapels. <laughs> J'ai fait full crit. Ok, maintenant je te dis une autre phrase. Oh, il a... ces deux phrases, il y, en a une ah, je sais pas cliquer. vas-y, bah comme tout à l'heure en fait, oui. Ok, je ne suis pas bon. j'ai 5 gapels Bah, je vais vraiment te buter là. <laughs> bah frère, bah frère, vraiment, je vais vraiment buter là. Attends, attends, parce Tu veux savoir, Bichard tout à l'heure il m'avait dit qu'il avait 5 gaps, hein, il a pas miné depuis. Attends, mais t'avais dit, bah. tu dis du coup que parmi les deux trucs que t'as dit, il y en a un qui était faux Oui. Ouais ah, et l'autre qui était vrai. Bon bah t'es top quoi du coup. Bah non. <laughs> Parce que bah t'as pas menti sur tes gaps quoi. Ah non, s'il a pas menti, c'est-à-dire que l'autre est forcément faux et il a dit qu'il était pas top. Ou, il a dit qu'il était top. Qui quoi, qui quoi, comment, Je suis top et après j'ai 5 Apple Ah, t'as dit je suis top Oui. Ah oui Je ne suis pas top, j'ai 5 Apple Bon les gars, euh, vous ah pensez qui qui est méchant moi, je honnêtement, j'en ai aucun. En vrai, je, penserais plus sur Gil que les autres. Mais ah, super! <laughs> Parce qu'en vrai, je en vrai, je devrais, je pense pas que ce soit Bichard ni, ni, Donc, oh, à la vue comme ça, j'irai Mais mec, mec, mec, moi là, comme ça, euh... En vrai, comme ça, je dirais, Comme ça, je dirais Guil et Damien pour être honnête. Hein Ouais. D'accord. de nous là en face. Hein. Dans le nether Oui, oui, oui C'est ce que je vous ai dit dans le message en fait. Bah, du coup, c'est une team du coup. Oh, c'est pas de chance. C'est tout ça, genre. <laughs> Non, mais y'a un mec là <laughs> Non, je suis mort. <laughs> Non, non. Mec, c'est hyper drôle ce qui s'est passé, gros. C'était hyper drôle. Je suis chaud pour les gars, pour moi. Tu les vois ah, orange Ah bah voilà. Bah voilà, c'est eux. Ce soir, c'est match. Bloqué là, match. La taupe, s'il te plaît, je t'en supplie. T'inquiète, t'inquiète, je vais agir. T'inquiète, agir. Ça me ah, casse les ce jeu Putain, c'est le pire jeu de tous les temps C'est Guillaume c'est Guillaume qui m'a poussé Mais gros, tu m'as poussé hein Mais tu m'as poussé mais comment ça je t'ai poussé Mais j'ai plus de gap, j'ai plus de gamme, j'ai hein. 7 gapels là. Eh moi j'en ai pas non plus frère. Hein. Bah mais gros tu m'as poussé. Mais je t'ai poussé de quoi frère mais, y'a quelqu'un mais si, il y a quelqu'un derrière moi, il m'a poussé mais gros ah t'étais ah bah non frère. Mais non frère, je tapais Dalil moi genre. Mais moi aussi je tapais Dalil. Non, il y a quelqu'un qui m'a poussé. Il quelqu'un qui m'a poussé. Je suis pas tombé tout seul. non non non. Non mais non mais gros mais Ah devant. Salut Fatou Fatou ils sont là, ils sont là, venez m'aider par pitié. Venez, venez, venez, venez, Ils sont en tout, ils sont en tout, par pitié, venez. Par eux. Ils sont morts. Yes Derrière toi, derrière toi, derrière ah, toi, Michel Non, par contre, les bêtes bombes sont pas off. Euh, c'est pas off. C'est Il y a un gars qui m'a bêté. Je que c'était off en fait. Ah bah après ça, frère. Euh, les gars, faut m'aider. Hein. Je, je suis là, mais il y a Kill qui est juste pas là en fait. Il a dit les bêtes oh, mon et on a. Attends, je suis une merde là en fait. Bah mec, euh, mais il est où bah, euh, il... est pas là. Il, dort. y a Damien non plus. Hein. ils sont par hein. là, hein, faut, faut en y ils sont par là. Attends, euh, Adèle, Adèle, Adèle, Adèle, Adèle. Ouais. Reviens, reviens, on est deux, on est deux, on est deux. ouais, mais enfin, il y avait Fatou aussi. Ah, GG, je suis mort. GG, bro. GG. ils, vont la faire à qui là Ils vont la faire à qui eux là Ils sont en dessous, hein. Ah, mais ils sont là. Il y en a qui est tombé dans la lave. On y en a là, dessous. Ah, attends, on prend un chemin plus safe. Ah, il a, il a perle. Il a perle Il là-bas, là-bas, là-bas. Quoi qu'il est mort dans la lave lui. <laughs> Narco est mort dans la lave. Hein. Ah, mais. Fais gap hein, du coup. Pas besoin. Non, pitié. Euh, a bu une potion là. Salut l'arc ouais. ouais, ouais, Salut les gars. Ah yo, ça va J'ai ouais. derrière. Salut mec. Oh y'a. Ah, c'est pas de Mais non. Je check. Oh non, je suis une merde. Ouais, Charbon Euh, ok, on m'attaque Non, mais arrête, frère, c'est Naughty qui on tape dans le tas. GG Par contre, j'ai pas, eu Gapple, hein. GG, Oui, mais, oui, mais Richard, t'avais déjà 10 Gapple j'en ai. Mais t'as vu combien j'ai check, mais. Mais, mais gros, mais j'étais en train de check là. J'en ai une, frère. Non, Damien, pitié. Viens par là non J'ai. J'ai les gaps. C'est pas moi qui les ai. Ok, ok. J'en ai une, hein. Ça, ça Ouais, ouais, je suis bien. Location. GG. Non, par contre, ça c'est mes gaps. Euh, non, 10 charges. J'ai récupéré, tiens. Prends mes gaps. Non, non, y'en avait plus. Ah bah, ouais, non, oui, il y en avait plus, j'en ai pris, j'en avais 7 gros Vraiment, j'en ai vraiment pas, hein. j'ai fait. J'en ai vraiment 3, hein. le mec il en a 7 J'en ai hein, honnêtement. ouais bah j'en ai sauf que j'en ai 5, donc j'aimerais bien en avoir en fait. Depuis tout à l'heure, je fight tout le monde. Hein. Ouais. Ah, en face, là, là, suivez moi Tiens, en fait, euh, Nanox. Attends, attends, attends. Il y a des gens là. Oh, oh non, pas Nanox. Oh. Non, pas Nanox. Salut, salut. <laughs> Salut, c'est moi. Ah, oh, je peux. Au revoir. Oh putain, la team des Merci. <laughs> Nanox, Bien joué, les gars. c'est giga top, Hein. hein. Y'a un mec là. <laughs> Oh non, c'est rien, bro. Le mec. What ah, Ouais, tu t'es fait trap, ouais. Non, ah ouais bon. C'est pas lui ça. Non, c'est Naughty, c'est Naughty. C'est outil, c'est outil, c'est outil. Ah bah ouais, Bon, t'es un frère, Bon, elle est mort. Putain. <laughs> Ok, mec. <laughs> au-dessus, au-dessus, au-dessus. Au-dessus, au-dessus, clean. Ouais, t'inquiète. Je prends juste une feuille crois Non, non. Euh, de Bah, euh, c'était Nanox. C'est toi hein. qui a tué Naughty Non, c'était euh, Naughty le taupe. C'était Nanox. Ah, mais c'est toi qui l'a tué Voilà. Mais pourquoi t'as perdu de la vie Pourquoi t'as perdu de la vie avec Euh, Naughty eh, Non, non, Naughty euh, a attaqué. M'a attaqué dans un trou de 1 par 1. Il a essayé de psy trap, Richard. Deux fois. Hein. De toute façon, les gars, ça joue entre vous deux. Il y a une team là. Euh, je fight depuis tout à l'heure les mecs. Hein. Ça, ça joue vraiment entre vous deux. là bah, non, mais Dadou bah, il aurait pu me Clairement, Nanox c'est pas top. Je vous le dis, Nanox c'est pas sauvé. Non mais Dadou m'a sauvé en fait. Il est pas top. Oui, mais moi Bichard il a 2 HP, je l'ai pas tué. Bah exactement. Bah, voilà, donc c'est Bichard. Donc c'est Non, non, non, ça peut être toi, t'es un malade. Hein. Oui, euh, ça peut largement être moi. Gros, c'est une heure et demie que je suis avec Damien. Bah, oui, mais justement, gros, t'étais à chaque fois à deux cœurs, c'est lui qui t'a battu. Bah mais nous, on est <laughs> pacifistes. Que le pacifisme, que le pacifisme. Non non non non c'était pas cool. <laughs> Ah vraiment pas gentil. Pourquoi vous avez tué Dalil Le tue Non C'est vraiment pas cool, hein. Vraiment nul. Vraiment pas cool. Hein. Cavale, Non Intéressant de savoir ça. C'est Bichard, c'est Bichard, c'est Bichard Mais non, non, non, je suis mort, je suis mort. Quoi Mais ben voilà, mais ben voilà Par contre, comment j'ai pas pu poser le bloc Avec moi, Dor Ouais, ouais, je suis derrière toi, je suis derrière toi. fait bah, tu veux les soigner, je crois pas qu'il y a des gars Vas-y. Derrière moi, ça va me mettre ça. Je What Mais vous êtes beaucoup contre Ouais, les gars, par contre, euh, c'est 2 PO2 hein. Bah, ça va. J'ai plus de gap, vraiment. Ah, ah ouais Ouais, derrière, derrière Bichard, il a plus de gap non plus. Ok, médaille Ah bah, c'est une gap. ça va être compliqué hein, parce qu'il y a vraiment toutes les teams sur nous, dehors hein. Ouais, mais je sais, hein. Il est con, il m'attaque. Tiens, tiens, doigt dehors. Ça raconte. Ah, GG, mec. Quoi ça Ah, mais c'est quoi tout ça là derrière non mais Bichard, tu fais quoi frère What Attention Bichard, je sais pas si t'as dégâts ou pas. Vous êtes trop Derrière moi Attention, désolé. Ah oh. oh. Bon frérot Go sur audio, go sur audio Ah euh, non mais frérot euh... C'est trop bien là, ah bah il est trop... On est oh, deux hein, on est pas pile. Hein. Le gars est mort Bichard, Bichard, Bichard, j'ai plus d'huile J'ai pas d'huile non plus hein, vas-y 3 au lieu Mais arrête de mettre des post blocs GG GG Gilles côté des Ok Ah mais... Oh Euh, bien joli <laughs> C'est du gros Voleur de kill va Il doit avoir 800 gaps là Salut mon bro bien joué Putain, J'ai joué